صرخ صرخ يا يا يا يا وتفكرت الحباب خالي خالي خالي يا ضياع بابي غشة براسي

Tuhak, Tuhak should be حقها خير ما Yeah. تشربي ما تبغي وتبغي لا بغات تبغي وانا والله ماشي